os choin plocos cae ho himanturgos. Os choin plocos, supplece tus schoinus, te tu trochiscu kinesei ex tupes e cannabeos. Hei, periballei heauton, huutos ginontai proton schoinia e schoinoi, eita caloes, oisa ho himanturgos schisdei ec tes burses boeius himantas halinus sdonas zosteras sakia hippoperas